Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo otro vídeo, bueno, la continuación del vídeo de armas excepcionales. Como sabrán, bueno, creo que fue hace un mes que subí el video de las armas exóticas, y no está ahorita en el momento las luces perdidas. Así somos los humanos. Vamos a continuar con el video, ya que además han ingresado armas exóticas que antes no estaban. Para conseguir Los guardianes sois fabulosos bailarines. ¿Os dan clases La última vez nos quedamos aquí con esta arma, no sé si lo recuerdan, nos quedamos con esta arma lumina. Lo que voy a hacer es continuar explicando. Bueno, seguimos y luego digo las armas nuevas que, que ingresaron a este monumento de los perdidos. Bueno, después de esta arma, que la tendrán, lo dejaré en este vídeo para los que no lo han visto al final, una tarjetita o lo que sea. Bueno, seguimos aquí con este, es un lanzacohetes, se llama Verdad. Este lanzacohetes es muy bueno. No tiene catalizador y tiene su habilidad especial es buscador eh, prototipo. Los cohetes de esta arma tienen capacidad de rastreo fija a los objetivos usando la mira, o sea, tú puedes fijar a un enemigo y disparar. Si el enemigo se mueve lo que sea, el lo va a seguir. ¿Preparándote para la gran ofensiva? ¿Necesitas suministros? De hecho, solamente hay tres lanzacohetes que tienen proyectiles de seguimiento. Esa red de noticias es este una tapadera para la el otro, guerra raid, de la de la piedra profunda, que está bien chetado y el otro es eh, bobina de Walkley, algo así. Ya, ya lo, vamos a ver aquí si es que está para conseguirse. lo Y su otra habilidad y su ventaja del arma es esta. granadas y herraduras. Los proyectiles detonarán cuando estén cerca de sus objetivos. Esto quiere decir que cuando tú disparas el misil de seguimiento no va a explotar al momento de impactar, sino que va a explotar cerca del enemigo, o sea, como ya esté si misil hiciera lo que lo sigue, no le alcanza a dar o lo esquiva, lo que sea, explota ahí y le hace daño de efecto diario Y bueno, como verán, el radio de efecto es muy grande, así que igual le haría mucho daño aunque no le dé. Seguimos con esta que si la tengo, me la conseguí, se llama Mag Yuyo. Este fusil de pulsos, al hacer bajas, te da, una, te da energía super. Con cada baja que haces, te da energía para la super, lo cual está genial. Con esto puedes recargar, lo combinas con unos mods de cargas de luz y unas exóticas, unas armaduras exóticas y puedes recuperar la super Solo quiero saber quién está armando. Bueno, su habilidad especial es Rosario de Maldiciones. Las bajas que llenan el cargador, aumentan daño durante un breve periodo de tiempo y otorga energía de la super en base a la fuerza de Rosario de Maldiciones y tiene disparo automático. Quiere decir, por cada enemigo que tú vas a matar, te va a salir, va a salir maldiciones por uno por dos por 3, y así sigue incrementando. Obviamente no es hasta infinito, sino no me recuerdo, es hasta 4 o 5, si no me mm, recuerdo, una cosa así. Esto aquí, y además va a hacer más daño, que quiere decir que al hacer más daño con cada acumulación de, esto, de rosario de maldiciones, vas a poder matar a los enemigos más rápido, con más facilidad, y por ende vas a tener energía para la super y eso hasta más rápido y tiene, bueno, empuñadura de bocajarro, aumenta la precisión y la estabilidad al disparar sin apuntar. O sea, si no apuntas, o sea, si no pones la mira, tienes eh, activas esta ventaja. Pero Tenemos que ponernos al día. está el, catalizador que ya lo conseguí, pero no lo he completado. Eh, lo completaré ahí, se los enseñaré qué es lo que hace este catalizador, además de crear orbes de Seguimos con la energía. De la Este es un lanzagranadas exótico de este muy bueno. Este se granada hace daño continuo, o sea, hace daño de, de impacto y además hace daño continuo. Es increíble, no lo he conseguido, trataré en un futuro de conseguírmelo, porque para lo que son misiones en game de alto nivel, esta arma es muy buena y hasta, hasta cierto punto Mi hermana es astróloga. Su habilidad especial que, que a superficies y encenderán rayos de arco a otros enemigos. Si tú coges y lanzas así, por ejemplo, hay una puerta donde salen muchos enemigos, pones una de un lado, se pega ahí la granada y yo te al otro lado, entonces todo va a estar electrificado, haces como una especie de red y cuando pasan los enemigos, cabal? son muy débiles como los enemigos en el raso, entonces morirán a lo que pasen por ahí. Si son enemigos con escudos de arco, los, arco, los escudos obviamente explotarán y causarán daño de área y etcétera. Este es muy buen transaccionales y su habilidad especial es esta, blanco móvil. Aumenta la velocidad de la adquisición de blancos en movimientos la punta con la mira. Así somos los humanos. Muy buena una recomendada por mí, aunque no la he usado, he visto a mucha gente usarla y la he necesitado, pero no la puedo conseguir. Como podrán ver, eh, como pueden ver, no tengo los materiales. Pero bueno, seguimos con esta. ¿Quieres ver un yelmo cabal? Lo saqué de los escombros. Tagabash. Esta arma tiene su Bestia Buenas. Esta arma almacena poder al infligir o recibir daño. Y cuando, o sea, tú puedes estar recibiendo daño y así no dejes que te maten, te vas cubriendo, te recibes daño, sigues, o si no también causas daño. ¿Quieres ver un cabal? Lo saqué de los escombros. Pero cuando ya, se tiene, tenga tu, ya alcances el tope, o bueno, en cualquier momento que tú quieras, si quieres cuando ya esté al tope, puedes aplastar. Aquí dice que sé que, sé que estoy jugando con la configuración del eh, el mando de Xbox, Todo depende pero en Play 4 es con cuadrado. Por si acaso estoy jugando en PC, como pueden ver estoy jugando en PC. Me llegará la configuración, sí. En teclado es el botón con el que ustedes recargan el arma, pero hay que mantenerlo pulsado para desatar a la bestia cuando esté llena. Esto es cuando desatas a la bestia es que disparas el cargador pero con mucho más daño. Aquí está, apetito sin fondo. Y Inflige daño continuo, extiende la duración de la bestia voraz. O sea, mientras que tú haces daño con esta bestia voraz, aumenta el daño y extiende la duración. O sea, se llevan estas dos. Muy bueno, este es un subfusil. Suerte ahí fuera. Este es un vehículo, es un colibrí, un asparro, como quieran decirlo bueno, no tengo mucho que decir de esta, no la he probado ni siquiera y no... O sea, esto, en teoría hace que los enemigos no te estén spameando tanto en situaciones en las que quieres pasar de una misión muy rápido y los enemigos te están disparando en teoría con esta, no sé, son como que más pasivos este pedido para mañana. no te disparan tan seguido o cosas así. Lo cual ni siquiera le veo mucha utilidad porque no usaría un Sparrow yo cuando esté apoyado, sino que estaría más bien corriendo, y cosas así. Como puede ver hay un icono aquí adicional que es de más allá de la luz. Preparándote para la gran ofensiva. ¿Necesitas suministros? Aquí un arma que he añadido. Bueno, vamos aquí. Aliento de Leviatán. Este es un arma pesada, por si acaso si le damos, eh, tiene las tres barras es un arma pesada. Entonces es un arco pesado. Tiene catalizador, yo no lo tengo, no lo he conseguido. Casa Mayor. Dispara oh, un enorme rayo pesado que desestabiliza a los combatientes sin escudo, efectivo contra campeones oh, imparables. Vaya desastre. Eh, no sé si... Bueno, los campeones imparables hay muchos especiales que te vienen en los artefactos, que por lo general los imparables vienen en cañones de mano. Esta arma ya trae estabilidad, así como hay promesa de Ariana que ya trae su habilidad de contra los campeones anti-barrera y cosas así. Bueno, pero este es para los imparables, para los que quieran usar arco y les guste, bueno, pues, tiene la habilidad su ventaja eh, Suspiro del Leviatán. A toda potencia crea una gran explosión que conmociona a los combatientes y los hace retroceder. Este Básicamente este al campeón y harías daño a los enemigos que estén cercanamente porque crea una explosión. No lo recomendaría con un arma pesada porque supone que las armas pesadas tienen que hacer mucho daño y no es que no haga mucho daño, pero... Estaba loco, el incluso para un que daño por segundo no es tan alto. Puede que necesite un Porque tienes que estar recargando la flecha, haciéndola para atrás y disparando y haciendo... Bien por él. Ya saben cómo es el tema de los arcos. Bueno, seguimos con Promesa de Viana, que me habrán visto que la estoy usando bastante ahora último en los últimos videos. Es excelente arma, esta tiene su habilidad especial, las miradas matan. Esta arma dispara munición especial con perforación de escudos incluye una miga efectiva contra campeones de barrera. Como pueden ver, también tiene contra campeones de barrera. Este o sea, no es que también, sino que este juego Mi hermana es que tiene Dice que hay algo especial para campeones, que este, en este caso es para barrera. Su catalizador no me lo he conseguido. A ver, tiene esta habilidad, esta ventaja que es muerte a primera vista que me habían visto usar. Vale, puedo tomarme un descanso. Sí, señor, se habían puesto, atención Estaba loco, incluso para un precisión te da un buff de daño. O sea, daño adicional a apuntar con la mira en el primer disparo de un ataque. Esta bonificación se conserva si el disparo hace daño de precisión o daño de un escudo elemental. Como me habrán visto al jefe final o a otros enemigos que les he dado daño de precisión y me sale ahí primera vista me salió no sé quién está al mando con la amiga Supongo que yo. Y hace mucho daño, en cambio cuando fallo el disparo y doy desde daño. Y la próxima vez que veas a Kay, salúdalo de mi parte. Ya no, se, ya no se mantiene porque esto es en el primer disparo. Si fallas el primer disparo, ya bueno, los otros no hagan tanto daño. ¿Quieres Seguimos ver un yelmo cabal? Lo saqué de los Este es un fusil de fusión. Bueno, su habilidad especial es puños de sangre. Carga para esperar tres ráfagas de postas inéditas No, no tengo mucho que decir de esta arma, la gente la spamea mucho, pero no, no le veo sentido, ni el PvE no, no tiene mucho sentido, no, no tiene mucho sentido, esta es más en el crisol. Bueno, tiene la, su ventaja que es ofensiva, una parte del daño de esta arma elude los escudos elementales. Ah. Esto podría usarse en el PvE, por supuesto, pero... ¿Te eh, perdiste esa carrera en el crisol? No, no es tan efectivo. Lástima. O sea, elude, la energía, o sea, los escudos elementales, pero no es que es mucho, así que yo no estaría usando esta arma para quitar escudos elementales, sino que usaría las armas que tengan el daño elemental o utilizaría en sí arbalesta que causa daño crítico a cualquier tipo de escudo elemental, así de plano. Mi hermana es astróloga. Esa es muy buena contra que hay el elemental lo se lo muy buena. Esa, que no sé si está aquí, ya voy a revisar. Simetría, no tengo catalizador y bueno, no me la consigo tampoco, tiene revolución. Esta arma dispara de manera automática. Bueno, como saben es un fusil de explorador, como lo ves aquí arriba, fusil de explorador. Ya dispara de forma automática, mantén pulsado, bueno, el botón de recarga para cambiar al modo aprendiz de arco. Los aprendices de arco siguen a los que no sé quién está al mando tú, con la mira apuntas a los enemigos, mantienes pulsado y los proyectiles van a seguir a los enemigos cuando disparas. Bueno, lo cual está, está genial, está chévere. Tenemos aquí carga dinámica, que es su ventaja. Los impactos de precisión aumentan la carga dinámica. Cambiando al modo aprendiz de arco, aumenta el daño y recarga parcialmente el cargador según el número de, de cargas. Mi hermana es astróloga. Está bien, No, no, tengo mucho que decir de esta arma porque no me gustan mucho los fusiles explorador y no lo uso tampoco. Y rara vez los usaré. Tenemos aquí Ruina del Diablo. Muy buena, también tiene ah, su nave ya contra campeones. Como pueden ver, tiene cierra la grieta, activación variable. Pulsa y suelta para realizar disparos sueltos, pero puedes mantener para cargar un láser desestabilizador de gran potencia efectivo contra campeones imparables. También como pueden ver es contra campeones imparables. Es increíble realmente, pero en, habilidad, en, en game, en misiones de alto nivel no lo recomendaría porque esto es una pistola, así que en sí no hace mucho daño La pistola y bueno, el rayo cargado sí que hace más daño, pero tampoco es, no, es mucho. Seguir contra campeones imparables, sí, sí es efectivo, pero te puede rociar el campeón si es que no tienes la suficiente distancia y hasta que cargas el rayo. Avísame la próxima vez que quieras ver transmisiones de por me ha matado muchísimas veces cargando ese disparo que se tarda creo que unos 2 o 3 segundos en cargar, hasta eso el campeón golpea con el puñetazo al piso como habrán visto en otros vídeos y con eso te mata. Si no te mata con el golpe, te mata porque te chocas contra una pared o lo que sea. Contra un mismo caso, Esos cálculos no tienen ningún sentido. pero no, tanto, no más allá. Y tiene su ventaja que es biogénesis. Cargar al máximo el láser ahí en el cargador de las reservas. Solo quiero saber quién está al mando. O sea, bueno, está chévere, sí. Para estar ahí dándole a los campeones impagables, pero no en niveles muy altos, está bien. Y a distancia, más que nada. Esta me la he conseguido, no la tenía en en el anterior vídeo que subí claro, la conseguí no hace mucho, hace dos semanas creo que. Y el video de las armas exóticas lo subí hace como un mes. Bueno, se revive el Tommy Fusil automático. Tiene catalizador, pero no lo he conseguido. Eh, aquí dice, activador de ignición. El fuego sostenido de esta arma la recalienta, lo que aumenta el daño pero quema al usuario. O sea, mientras que tú sigas disparando, se recalienta el arma y comienza a causarle daño al usuario, Tengo que a quitar vida, entonces oye, pero si voy a estar disparando, mantengo el arma disparando, pero pues, que me haga daño a la propia arma, así que el no me sirve porque el arma me haga daño. Pero aquí tienen que saber una cosa. Así somos los humanos, hacemos el trabajo. Bueno, con, entonces, este fusil automático tienen que tener en cuenta lo que es su ventaja, que es difusor térmico. El daño por recalentamiento se reduce cuando no se está apuntando. Esto quiere decir que si tú estás apuntando con el arma para tener más daño de precisión, no sé está al mando ahí No se los recomiendo porque les va a hacer daño y los va a matar a la final. Y eso sumado al daño que le hacen los enemigos, no, no es una buena opción. Mi hermana es astróloga. Dice que hay algo nuevo en el cielo si disparan sin apuntar, el daño, la sal te da una regeneración de salud tan rápida que tu vida ni baja ni sube. O sea, si ¿sí me entiendes. O sea, resta lo que es la quemadura. día ese androide parado en una si esquina durante eso, una hora. Una grieta, Creo que no soportan el cambio. estar usando esta arma sin problemas. Yo ya la he usado. Luego tenemos aquí el cuarto jinete, que es una escopeta. Dice, tiene la, su habilidad que es tonante. La cadencia de disparo de esta arma aumenta de manera significativa y dispara de forma automática. Ok, tiene cuatro cañones como pueden ver aquí. Y su ventaja es andanada. Cada disparo sucesivo causa más daño y se dispara más. O sea, cada disparo que tú hagas después del primero va a causar más daño y dispara más rápido. Tiene una mayor cadencia de disparo. No la he usado, mucha gente me dice que es buena. La gente, incluso de mi clan, que la ha usado y la tiene, dice que es muy buena. bueno, al menos antes de que la nerfearan. No, no se las podía recomendar porque no, yo tampoco, no uso tampoco escopetas. Estas armas, como pueden ver, son nuevas. Bueno, no es que son nuevas, son de la temporada anterior, antepasada, o sea, hace dos temporadas, pero la han metido a este kiosco. Yo tengo las tres copias tenemos marchitador, que ya se los expliqué. Lo perdimos de vista en el Que lanza una granada que al darle a los enemigos causa daño continuo. Aquí no hay aquí. Este es un fusil de explora de rastreo que tira un rayo cargado, un rayo que hace daño continuo a los enemigos y un escaneo. y cuando el enemigo muere se activa esta habilidad que lo que hace es que al matar <laughs> ¿Tienes aspecto? al guardián o al enemigo, te, da, te crea un orbe de vacío que puedes recogerlo y matar enemigos con ese orbe. Además de que el orbe te proporciona un escudo que te reduce 50% del daño que recibes. Si esto lo combinamos con el mod de luz protectora, básicamente tendrías mucha resistencia al daño, sería increíble. Tenemos elegido el viajero, que es una pistola, eh, le voy a resumir lo que dice aquí, es que esta pistola cuando tú hagas bajas puedes acumular lo que es el recolector de luz. Se te va acumulando hasta 10 veces y esa energía se va a dividir entre las habilidades que no tengas cargadas. No, no. Básicamente mantienes aplastado el botón con el que tú recargas el arma y esa energía la vas, a, la vas a recuperar para todas tus habilidades. Entonces, oye, si es así, porque no llevas a arma a casos? Porque no hace los casos con esta arma. Básicamente porque no hace mucho daño y no tiene... Bueno, dice que tiene bastante alcance aquí, pero esta pistola no, no, no. Si tú estás ahí matando Ayer vi a ese androide parado en no una esquina durante una hora. Creo que no soportan tiempo, el cambio. Te pueden rociar los enemigos y básicamente no te servirá de nada. Sí, te, te ayudaría a recuperar más rápido las habilidades, pero de que me siga recuperar más rápido si me están matando este veces. O sea, no tiene sentido. Y vamos aquí a ver por último la de Billion Light, más allá de la luz. Aquí solamente hay un arma porque obviamente recién comenzó más, más allá de la luz, tenemos actualidad Esta arma lo que hace es que dispara ráfagas de perdigones y dispara cuando tú no apuntas. Cuando tú no apuntas son perdigones. O cuando apuntas es ¿cómo se llama? Postas. Entonces, tiene diferente daño si apuntas, aquí dice. Sin apuntar son perdigones. Si apuntas son postas. Entonces, lo que quiere decir es que cuando tú no apuntas el arma, dispara, eh, como les digo, es como que una sola bala que cargada y aquí, que choca al cuerpo y me toca hace una gran cantidad de daño. Pero cuando, no, cuando apuntas, dispara en cambio, se dividen las balas y pueden causar múltiples daños que, bueno, no sé, dependiendo de la situación puede ser más favorable o menos favorable. Y ahora nos vamos a lo que es a las nuevas armas de la Como pueden ver no estaban, son estas dos. Tenemos susurro del gusano, no tengo su y no me consigo el arma todavía tiene lo que es su habilidad, uña blanca, mayor daño eh, en base de precisión. Cuando haces daño de precisión, te, o sea, te da mayor daño cuando haces baja de precisión. Acertar tres mismo de precisión no. O sea, podrías tener básicamente munición infinita. Si estás causando daños de precisión muy rápido, haces los tres tiros, pam, pam, pam, estás dándole de precisión a un boss, a un jefe final, lo que sea, se te recarga otra vez tres balas más, y puede estar así de forma infinita. Y como pueden ver, tiene mucho impacto y alcanza a hacer mucho daño esta arma. Y tiene su ventaja lo que es eh, muy gigante muy gigante, así creo que se dice. Al fallar un disparo, puede que la munición vuelva al que O sea, esto es brutal. Claro, te da la posibilidad, no es seguro, pero si lo fallas, cada vez que la fallas, tienes la posibilidad de que esa bala regrese y cargador, lo que está genial y tenemos esta que a mí me encanta de Destiny, desde Destiny tenemos 1. que no la al día no me la he conseguido es peyote perfeccionado este es un fusil de pulsos de la SIVA, como pueden ver. Esto es de la SIVA, de la expansión de Destiny 1, sino que la pasaron al 2. Tenemos aquí propagación. De los escombros. Propagación, dice, esta arma crea enjambre de nanorobot SIVA, ahí está SIVA, al conseguir golpes rápidos sucesivos o bajas de precisión o matan a un enemigo que crea estos nanobots que lo que hacen es que comienzan a hacerle daño a los enemigos que estén cerca y comienzan a... Tú sigues disparando y se siguen multiplicando los nanobots y siguen haciendo más daño, o sea, es una locura. Y aquí tiene los insomnios estas dos habilidades, como los demás. tiene dos. Estas no cuentan porque estas son más... Todas las armas tienen esto, pero estas dos son increíbles. Tiene eh, parasitismo. Esta arma hace más daño a los enemigos basados en de nanobots SIVA pegados a ellos. Mientras más nanobots SIVA tenga el enemigo pegado, más daño va a hacer el arma al momento de que le dispares. Y tiene fuera de ley, o fuera de la ley. Esa red de noticias es una tapadera para la sexta guerra futura. Las bajas de presión reducen mucho el tiempo de carga, esto es increíble. Bueno, como pueden ver, ya no hay más armas nuevas, esas son las nuevas que han traído y bueno, ya puedo explicar las otras también. Eh, si les gustó este vídeo, por favor den, denle like, suscríbanse y cualquier mejor que se pueda hacer al canal, a los vídeos, por favor déjenmelo en los comentarios. Gracias y bye bye.